百秋武道具店の動画今日の試合最悪審判が悪すぎるわおかしいやろ今の1本入ってないやろなんで相手ばっかり入るんやこんにちは百秋武道具店のうがですお願いします剣道やったらね誰もが試合なんかで審判にね不満を持ったことがあると思うんですよなんで今の1本じゃないのってもしかしたらねこれが辛くて剣道やめちゃった人もいるかもしれない当たってるよ納得できないよね お父さんお母さんだったら、自分の子がね、剣道やってて当たってんのに入ってないところ、で本当どういうことなのって思うと思いますよ。今日はこれを納得できるまで説明します。だから、もう誤診だ誤診だって言う人はね、その先生側から見たら、一本入ってないじゃんって言ってるんですよ。何がでも先生から何の説明もないんですよ。だからずっとわかんない。だから今日このビデオを見れば、どういううちが一本になるのか、有効打突となって審判の先生が旗が上がるのかっていうところを説明します。 実際に試合をやる側と審判の先生側の間にはねこう深い溝があってね溝じゃないんだけど考え方の違いがあって実際試合をやる側、まあ、初心者特にねとか親御さんとかっていうのはね当たったか当たってないかって見てるんですよなんだけどこれ知らない人もいるかもしれないんだけど審判の先生は当たったか当たってないかっていう判断はしてないからねえーって思った人は今日のビデオを見る価値ありです よく先生がね、一本になるうちをしろとかね、え決めろとか言うんだけど、じゃあその一本になるうちって何なのここからやんないといけないんですよ。これ実はもうね、書かれてます。ルールブックがあるんですよ。全日本剣道連盟から出てる、剣道試合審判規則、並びに、えー、審判最速っていう、こういう本があって、これ審判やってる人だったら必ず持ってます。 書かれたルールに基づいて審判を行ってるんですよなんだけど試合やってる側でこれ見たことある人あんまりないでしょそりゃ話も合わんわってわけなんですよ審判の先生はこれに基づいて審判やってますでもやる側はこれ読んだことないとじゃあほとんどの人が読んだことないんだったら自分だけここの中に書かれてあることを読んだとしたらこの中書かれてます一本になるうち有効打突の条件っていうのが書かれてますじゃあそれに沿った稽古をすればいいんですよ 一本になる条件を知ってて稽古するのと知らないで稽古するの大違いだからじゃあみんなが知りたい一本になるうちっていうのはこのルールブック上どういうふうに書かれてるかっていうと有効打突っていう言い方をします、えー、第12条ですねちょっと見ますね第12条有効打突は充実した規制適正な姿勢を持って市内の打突部で打突部位を端筋正しく打突し 斬新あるものとする。って書かれてるんですよ。ちょっと難しいんだけど、もうここで言いたいのは、当たったか当たってないかっていうのを見てんじゃないんですよ。審判の先生はみんなこれを見てるんですよね。それで審判の先生っていうのはね、何に何度も審判の講習行って、この有効打との見極めっていうのをもうね、すごいトレーニング、えー、勉強してくるわけなんですよ。これが見極められないと、もう審判、試合にならないんですよ。それぐらい大事なことなんです、これを見極めるのは。 だからみんなに知っといてほしいのは、審判の先生っていうのは、当たった当たってないってあげてるんじゃないんだよっていうこと。さっきの有効打突の条件。有効打突は充実した規制、適正な姿勢を持ってしないの打突部で打突部位を、えー、発想に正しく打突して斬新あるものっていう、これで見てるんだっていうこと。これが分かっただけでも、大きく前進です。でも考えたら不思議でしょ なんでこんなややこしいのってもう当たった当たってないでいいじゃんどっから来てんのこのややこしいルールはこれ実は今の剣道連盟が有効だとつの、えー、条件っていうのを作ってたんですけどその前に元となるものがあったんですそれは、えー、ちょっと読みますね1927年もう90年も前です昭和2年に制定された大日本武徳会剣道試合審判規定第5条に書かれてこう書かれてるんですえー、難しいな 激突は充実せる規性と刃筋の正しき行及び適法なる姿勢とをもって試したるを有効とすこれを現代風に置き換えていたってんですよねじゃあこのさこの大日本武徳会なんでこんなことをやってたの90年も前にこれは当たった当たってなかったじゃないっていうのは実はね市内が 刀の代わりだよ市内は刀だよっていうこの観念をもとにできたルールなんですよだから他のスポーツと違ってこういうルールになってるんですよ市内は刀なんだからじゃあ有効打突が分かったか分かってないかって簡単なクイズありますね。じゃあまず有効打突最初に何だったか、えもう一回だけいきます。有効打突は1番目、充実した規制、声。 気合2番適正な姿勢を持って姿勢正しく3番市内の自分の市内の打突部位で4番相手の防具の打突部位を5番刃筋正しく6番、えー、斬新あるものとするこの6つを全部揃ってないといけないですちょっとクイズいくね第1問ダラン例えば「銅」 が一番多いと思うんだけど、バチコーンって当たったんだけど、一本になりませんでした。これなぜでしょうかチッチッチッチッチッチッチピンコンこれはいくらバチコーンって当たったとしても、すじが正しくない時があるんですよ。すじが、すじって何すじも、 <laughs> えっ、ー、と、これのね、十条、えー、最速の十条に書かれてます。すじ正しくとは、市内の打突方向と刃の部分の向きが同一方向とある場合とする。だから 横からバチーンって当たってもこっちでも何でもこう当たったんじゃ何にもなんないわけ刃筋正しくどうも刃筋正しく打たないとダメってことあ、いくら音が良くても刃筋が通ってないと1本になりませんもしくは、えー、打突部位をっていう話があるんだけど銅のね正面っていうのは打突部位に入ってないです厳密に言うと、えー、14条ですね打突部位っていうところに3番銅部ってあって右銅および左銅、右銅および左銅って書かれてます これ先生がよくね、銅は真ん中じゃないよ、こっちだよっていう説明あると思うんですけど、これ本当なんですよ。こういうこと、だから、だから、真ん中打っても、こう腹打ってもね、一本じゃないんですよ。脇打たないといけない。で、かちゃんと書かれてるんですよ。だから先生いつも横打て、横打てっていうわけ。第2問、たらん固定を打ったんだけど、拳に当たりました。これは一本でしょうかチチチチチ、ピンコンこれは一本になりません。 これなぜかっていうと、打突部位っていうのはもう決まってるんですよ。えー、よかったね、こういう図があるんで、大きくしますけど、これによると、打突部位っていうのはね、もう小手布団だけって決まってるんです。と、まあよく似た話でね、月もあるんだけど、胸突きする人いるじゃない。でも、打突部位としては、ここの月の顎のとこだけ、面の顎のとこだけっていうふうに決まってる。だから胸をついても一本になりません。で、面も、その打突部位によると、真ん中だけじゃないですよ。左右面っていうのもちゃんと書かれてます。 この辺も見て1本かどうかっていうのを見極めてるわけですね第3問固定と言いながら面が当たりましたこれ1本になりますかチチチチチチチピコンこれは1本にはなりませんこれは、えー、有効ダーの条件の1番目充実した規制ができてないってことになります第4問てれん信じられないぐらいうまくコテメンって言ったんだけどコテは完璧に当たったんだけど面が全然ヘナチョコでしたその場合コテだけ取ってもらえますか ちちちちピンコン、えー、これはダメです。いくらコテが完璧に当たったとしても、そのコテに対する斬新がないっていうことで、それは1本有効打突にはなりません。第5問、テレン市内を試合中にうっかり落としちゃった。その落とした瞬間に打たれた。これは1本入りますかチチチチピンコン。これは1本入ります。打たれた、えー、市内を落とした瞬間に打たれたうちは1本ですし、 場外に出た、出ちゃった瞬間に打たれたうちも1本ですし、倒れちゃった、転んだ瞬間に打たれたうちも1本です。これもきちっと、えー、第11条ですね。最速の第11条に有効とすると書かれてます。だからみんな相手は打ってくるんです。第6問。てれん。保護者なんだけどあんまり審判がおかしいんで文句言ってやったわ。てててててててててピンコン。これはダメです。 これも規則に書かれてます第35条何人も審判員の判定に対し異議を異議の申し立てをすることができないって書いてますでその次の行で第36条監督はこの規則の実施に関して疑義がなんか怪しいなっていうのがあるときにはその試合者の試合終了までに審判主任または審判長に対して異議を申し立てることができる後からふにゃふにゃ言うのはダメってことです 剣道における1本有効打突っていうのが他のスポーツと全然違うのは例えばサッカーだけだったらね結構こう技術的なことで、えー、話は終わっちゃうんですよそのゴールに球が入ったら OK でしょどんな体勢であれもこんななっててもオーバーヘッド入れてもとにかくボールをゴールに入れたら勝ちってはっきりしてんじゃんで一方剣道の場合はその はっきりしたことちゃんと当たるっていうことに加えて、精神的な話がついてくるんですよ。これは、えー、気合とか規制とかそういったところですよね。で、その、精神的なところは、誰が判断するの声とか、その誰が判断するのそれは、審判がその人の主観、考えで判断するんですよ。えー、めっちゃ分かりにくいじゃない。 本当独特だよねその審判とか審査員の先生がその人の考えで点をつけるっていうのは他のスポーツでもあるんですよ例えばフィギュアスケートとかね体操とかもそうだと思うなんだけどで剣道の場合はそのビデオ判定っていう話がねもしかしたら将来的に出てくるかもしれない誰もが一回考えると思うのそのフェンシングみたいにね電気流してピッて当たったらこうピンコーンってこうつくようにねなったらいいんじゃないかな他の方にも分かるようになるんじゃないかなって分かりやすくなるんじゃないかなって考えると思うんだけどこれは 剣道の有効だとその条件からするとその当たった当たってないっていうところは見てるんだけど他の要件充実した規制とかそういったところを全部無視してるんですよだからなり得ないんですよねもう審判の先生がその人の考えでやるしかないそれが今の現状ですだから分かりづらいっていうのは事実だと思うしこの剣道がねバーッとこう広まらないのもここにあると思うんですよでもここを崩しちゃったらね剣道じゃなくなるんですよね まあそうは言ってもね審判の先生も人間なんですよで誰もが初めて審判する時っていうのがあるんですよ僕の時もそうだった僕最初めちゃくちゃ下手だったえっと <laughs> 今思い返しても恥ずかしいんだけどもうずっと剣道をやってなくて高校卒業してやってなくて再開して何かのタイミングでいきなり審判小学生のやってくれって言われたんですよそして審判いきなり主審やらされてそのラインの上に子供が行っちゃったんだよねでそのライン踏んだんだけどそれがあれ これ場外かな場外じゃないのかなっていうのが急に分かんなくなってもうパニックってやめってやってたんですよでも、それ、線の上は場外じゃないのね。でも、周りの人とかみんなポカーン、なんでやったのみたいな。なんで止めたのみたいな。そんな雰囲気になっちゃって。あとはね、あの、当時すごい太ってた時に、 審判でこうやってた時にもうちょっと立ってからかなやべってこう思いっきりこう手を上げたらねスーツのボタンがねピョーンって飛んでねそれ <laughs> 横の先生がバーってて「はい!」ってこう渡されたっていうそういう苦い経験もありましただから誰もが初めてで、その審判の先生も講習受けてんだけど上手になるにはいっぱいやるしかないんですよねだから苦手な人僕もそんなだったんでこれからどんどん審判を良くして、えー、分かりやすくもうはっきりと